hello and welcome friends check boxes बनाने के बाद सवाल नंबर दो ये है कि क्या रेडियो बटन भी इससे तैयार किया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी एक सेल में आप सेलेक्ट करिए उसे सेलेक्ट कीजिए किसी भी एक सेल को और आप सीधा कहाँ चले जाइए यहाँ पर तो ये आपको ऑप्शन बटन दिखाई पड़ेगा इसको हम रेडियो बटन भी बोलते हैं यहाँ क्लिक करके और ड्रैग करवाइए इसको जब ड्रैग करवाएंगे तो यहाँ आपको वो बटन मिल जाएगा और अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो तरीका वही है सेम तरीका आप उसी के थ्रू इसका नाम भी चेंज कर पाएंगे कैसे करना है नाम चेंज यहां पर रखिए राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे चले जाइए यहां से ऑप्शन बटन दिया हुआ है इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं यहां लिख देता हूं M A L email और फिर इसको बंद कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहां मेल आ गया है ठीक है अब आपको क्या करना है मोड चेंज करना है ताकि आप यहाँ पर टिक करें और ये टिक हो जाए तो देखिए ये अब टिक हो भी जा रहा है कुछ इस तरीके से तो इसी तरीके से आप फीमेल का भी बटन बना सकते हैं मोड चेंज कीजिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फिर कॉपी पे जाइए और फिर इसको यहाँ पर पेस्ट करवा दीजिए तो यहाँ पे मेल आ रहा है फिर यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए फीमेल तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक टिक करना है या दोनों तो वो सारी चीजें यहाँ से आप कर पाएंगे तो ये दोनों ही रेडियो बटन क्रिएट हो चुके हैं तो इस तरीके से लीब्रा में भी आप रेडियो बटन बना सकते हैं मोड चे, चेंज कीजिएगा तो फिर ये काम करेगा तो ये देखिए मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक आप टेक करेंगे तो ये दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि रेडियो बटन कैसे बनाया जाए लिब्रा कैल्क में तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग